ኃላፊነት በዋነኛነት ያለፉ ቁርሾችን፣ በደሎችን በነዛ ቁርሾና በደሎች ምክንያት የተጎዱ ስሜቶችን በማከም ትላንትን በመፈተሽ ስለ ነገ ሀሳብ እንድናመነጭ ነገ በህዝብና በመንግስት መካከል ያለውን መተማመን ለማደርጀት የሚያስችል ምክረ ሀሳብ እንድናመጣ እርቀ ሰላም ኮሚሽን የተቋቋመ። ስለዚህ ያለፉ በደሎች ላይ በዋነኛነት ነገር ግን እንደ አንድ እንደ አንድ exception ወይም ደግሞ ይሄ እንደምታውቁት የደቡብ አፍሪካን ካያችሁ የሩዋንዳን ካያችሁ ቀን ሁሉ ተቀምጦለታል። ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን የተፈጸመው ነው ተብሎ ነው። የህጉ assumption። ለዛ ነው የሽግግር ፍትህ አካል ነው የእርቀ ሰላም ሂደት የምንለው። የመደበኛ ፍትህ አካል አይደለም፣ ከመደበኛ ፍትህ ይለያል። አሁን የሚታሰበው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት እነዚህን ቅድም የተባሉትን የሰላም ሚኒስቴር፣ ፌዴሬሽን ምክር ቤትና ህግ ተርጓሚው አካል በመተባበር ሊሰሯቸው የሚችሏቸው ስራዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ መደበኛዎቹ አሁን እየተስተዋሉ ያሉት ግጭቶችና አሁን እየተስተዋሉ ያሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በመደበኛዎቹ አካላት የመንግስት በህግ አስፈጻሚ በህግ አውጪውና በህግ ተርጓሚው እንዲከወኑ ይጠበቃል። ወይም የህጉ አንደርስታንዲንግ የፍልስፍናው ፍልስፍናው እንዲህ ነው ይሁን እንጂ እኛ አዋጅ ላይ አንዲት ንዑስ አንቀጽ በህዝቦች መካከል የሚፈጠር ውጥረት እንዲረግብ መስራት የምትል አንድ ንዑስ አንቀጽ ወይም ደግሞ አንዲት exception አንዲት መስኮት ስላለችን ነው እና እነዚህ ደግሞ ቅድም እንዳልነው root cause ኡን የችግራችንን ስራ መሰረት ለማየት ችግር ይፈጥሩብናል። እነዚህ ወቅታዊ ግጭቶች በተለይ ደግሞ በህዝቦች መካከል ውጥረት የሚያመጡ ከሆነ ልናያቸው ይገባል የሚል አቋም exception ወስደን ነው እያየን ያለ ነው። በትግራይና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለው ውጥረት ለእኛ ሁለቱም መንግስታት legitimate ቅቡልነት ያላቸው መንግስታት ናቸው። ስለዚህ በመንግስታት መካከል በፌዴራልና በክልል መንግስታት መካከል ችግር ሲፈጠር ያንን ችግር የመፍታት ኃላፊነት የእርቀ ሰላም ኮሚሽን አይደለም። clearly በህግ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጠ ነው። አሰራሮችም ዝርዝር አሰራሮች አሉት። ነገር ግን እንደ ዜጋ እና በተለይም ደግሞ በተለያየ አኳኋን ገለልተኛ እንደሆነ ኮሚሽን ማድረግ የምንችለው ሰክነው እንዲነጋገሩ የመጠየቅና ለመነጋገር ደግሞ ለማነጋገር ወይም ገለልተኛ አካል ካስፈለጋቸው ራሳችንን ዝግጁነታችንን የመግለጽ ስራ ነው። ይሄንን በጊዜው በወቅቱ ለሚመለከታቸው አካላት formally አሳውቀን አሁንም ቢሆን ከእርቀ ሰላም ሂደቱ ይሄ አንድ ችግር በመንግስታት መካከል በተለይ በክልልና በፌዴራል በክልልና በዞን ወዘተረፈ መካከል ያለው የስልጣን ሁኔታ ወይም ደግሞ የግንኙነት ችግር አፈታት በግልጽ በህግ ባለመቀመጡ ምክንያት ይሄ ችግር ሌላ የእርቀ ሰላም ስጋት ሆኖ የሚቀጥል ከሆነ ግን በሪፖርታችን ወይም ደግሞ በምንሰራው ስራ ውስጥ ለወደፊት ሊካተት ይችላል።